Bienvenue dans ce flash vidéo LibreOffice Draw Impress. Le panneau Propriété du volet latéral permet de définir rapidement les couleurs de l'objet sélectionné, couleur de ligne ou remplissage, etc. Nous disposons également d'une barre de couleurs. Par défaut, ancrée en bas, cette fenêtre peut être ancrée sur les côtés, cliquée et amener sur le côté, ou ancrée dans le volet latéral, en haut ou en bas. Elle peut être ancrée également dans le volet page, tout cela afin de rendre la barre toujours visible. Comme les autres fenêtres de ce type, elle peut être rendue flottante et la combinaison de touches contrôle majuscule F10, permet d'ancrer ou désancrer la barre. Le clic gauche applique la couleur de remplissage et le clic droit applique la couleur de ligne. Clic gauche pour le remplissage et clic droit pour la couleur de ligne.